sing tau sun kangan hang koyo ketiki sampe nyundep gerus ati nong rika sun welasih sing tau sun tangisi welas hang kaya getiki sampe ngungkapno sun kangelan wujud welas hang sun sandian sun sing bisa tanpa riko ngerasa kangen kangen hang seru guda sun sing bisa tanpa riko sun sadar mung rika siji-sijine mung rika nono tunggale kangen isun sing tau suntangi si hang kaya ketiki sampai nyundep gerus ati nong rikang sun walasi sun sing bisa tanpa riko ngerasa kangen hang seru kuda sun sing bisa tanpa riko sun sadar diri sun sing mung rika siji ne, mung nono tunggale kangen isun sing kaneng son pemdo sarang